Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya Bang Studio Eto, channel Salah Kadarnya, channel Amuradul. Inilah muka Bang Studio Eto, bila mana ketemu di Jakarta. Sapa aja ya, takutnya saya lupa apa gimana. Panggil aja Eto, udah. Ya. Maju bersama, sukses bersama. Pemula, Anda bisa tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada orang-orang yang menghina kita, yang menyepelekan kita, bahwa kita ini mampu, kita bisa. Dan untuk menjadi youtuber sukses itu tidak perlu kaya, tidak perlu menjadi orang terkenal, kita orang biasa juga bisa. Dengan peralatan seadanya, semampunya, kita bisa. Yuk, ah, tetap semangat ya buat buat pemula-pemula baik sahabat-sahabat baru, sahabat lama saya, kawan baru, kawan lama saya. Maju bersama, sukses bersama. Saya doakan semoga channelnya lebih bagus dari channel saya. Ya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good, good night, good night, good night. <laughs> good night, iya sahabat-sahabatku. Tetap yang pertama kita harus saling mengunjungi, saling bersilaturahmi baik sama pemula ataupun senior-senior kita atau kawan baru kawan lama kita. Tahu nggak sih? Nih saya punya pertanyaan. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Iya. Apaan tuh Bang Etoy? Satu like, satu jempol itu sangat berharga. Yang bener ah Mas Abok ya. Satu like, satu jempol itu sangat berharga buat yang like dan berharga juga untuk yang bikin video ya perlu diketahui atau diingat sahabat-sahabatku konten-konten kreator kita ini enggak semuanya itu kan hidupnya nggak sama ya ada yang uh, hidupnya apalah adanya seadanya apalagi yang sahabat-sahabat kita yang konten-konten kreator yang berada di pelosok-pelosok desa kita kasihan juga ya kadang ada yang modalkan HP-HP yang yang jelek, kadang-kadang kekurangan kuota, kadang-kadang mencari WiFi WiFi WiFi gratis ya untuk mengupload video. Nah, jadi kita harus uh, hargai perjuangan mereka, kita harus hargai ya, kita kasih penghargaan juga meskipun video-video mereka itu tidak bagus ya. Eh, biasa-biasa aja, tapi kita harus menghargai dengan jempol dan jangan lupa juga ya satu like itu sangat berharga ya itu buat uh, yang bikin video merasa bangga juga menjadikan motivasi buat yang bikin video tersebut dan untuk kita juga sangat berharga karena satu like pertama itu satu like satu jempol itu bisa akan di, uh, mengembalikan atau merekomendasikan video-video kita di video channel-channel tersebut. Jadi satu like itu, satu jempol itu, jempol kaki, jempol tangan sudah menempel. Ya, like 38, like 999 itu sangat berharga. Itu uh, dalam jangka waktu sebulan atau dua bulan atau tiga bulan kita lihat perkembangan channel kita sahabat-sahabatku ya Coba dibuktikan dah, dibuktikan ya. Kita ngomong santai ya, kita ngomong santai, kita iseng aja dah. Jadi like ya, like, jempol, ya, like pertama, like, like, like, like, like. Uh, jadi itu suatu penghargaan buat yang bikin konten tersebut dan buat kita juga uh, akan menambah uh, viewer juga ya sahabat-sahabatku karena uh, kita sudah like ke konten mereka dan kita uh, akan direkomendasikan sama YouTube juga ya channel-channel kita. Apalagi lebih bagusnya yuk kita biasakan lah, kita biasakan belajar yuk, belajar bersama. Saya juga seperti itu nih mulai mulai mulai belajar seperti itu akan mulai yuk kita maju bersama sukses bersama jadi kita harus belajar ya belajar kita merubah merubah mindset kita itu mindset kita ini kita harus harus rubah biar maju bersama sukses bersama yuk pemula pemula semangat semangat semangat semangat ya ya mohon maaf suhu suhu senior senior kita saya bukan menggurui saya sedang eh, sekedar berbagi ilmu berbagi sharing ya berbagi pengalaman Ya kalau bila mana kata-kata saya kurang kurang sopan atau salah ya mau dimaafkan karena manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali rokok sempurna, sahabat-sahabatku. Ya, jadi satu like itu satu satu jempol itu sangat berharga, sangat berguna sekali baik untuk yang bikin video atau kreator terse tersebut dan buat kita juga sahabatku. Pertama ya untuk yang bikin video karena perjuangan mereka itu susah sekali, guys. Ya mungkin kalau di yang hidup di kota ya di luar negeri sana kota banyak, wifi ada dan HP-nya nah, bagus ya alat-alatnya pada canggih. Buat youtuber-youtuber sekarang nih udah pada canggih-canggih. Tapi kita ingat ya, buat sahabat-sahabat kita yang ditinggal di pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok ya, saya hargai. Kita belajar menghargai perjuangan mereka, sahabat-sahabatku Yuk, mereka benar-benar kepingin menjadi YouTuber, YouTuber sukses. Karena ada mereka buat makan juga susah. Tapi dia berusaha menghibur, yang menghibur kita semua. Betul-betul, saya merasakan seperti itu, saya pernah merasakan seperti itu. Kadang kita mengupload video, waktu lagi susah ya, pas mengupload video, mau mengupload video, kalau saya udah bikin video, pas mengupload, ya Allah, subhanallah sampai muter-muter-muter terus ternyata kuotanya habis ya sampai ada yang upload video itu satu jam dua jam baru ya kadang-kadang kita nyari wifi gratis wifi gratis kadang-kadang namanya wifi gratis itu kan nggak semulus wifi yang benar-benar bayar ya nggak manjur masuk lama muter-muternya jadi perjuangan seorang konten kreator itu uh, bikin video itu ada yang gampang ada yang susah seperti itu jadi hargailah Eh, konten-konten kreator yang lain meskipun si hasilnya video tersebut atau konten tersebut itu biasa-biasa aja tapi tolong dihargai yuk kita sama-sama menghargai jadi biar si yang bikin konten tersebut ya semakin semangat semakin semangat Maju bersama, sukses bersama. Jangan lupa ya sahabat-sahabatku iklannya ya di jangan di skip kalau yang pendek, kalau yang panjang boleh juga di skip. <laughs> ya kita santai aja, kita enjoy aja. Keuntungannya ya buat si konten kreator tersebut ya banyak yang mereka sangat senang, sangat bangga, sangat dihargai dan ingat ya sahabat-sahabatku, udah bila mana komen itu jangan menjadi spam lah kadang banyak-banyak ya senior-senior kita juga spam juga komentarnya ya apa betul-betul dia itu kepingin apa menghadiri kita memberi dukungan kita mensupport kita apa sekedar menjatuhkan kita itulah semuanya ya namanya manusia beda kepala beda pikiran rambut boleh sama sahabat-sahabatku jadi komen juga ya jangan spam kita rubah ya, kita rubah mindset dari sekarang. Kita hargai video-video orang lain meskipun <clears throat> video tersebut tidak bagus ya. Biasa-biasa aja kita kasih jempol like dan tonton kalau bisa ya full. <clears throat> kalau nggak bisa, nggak usah full juga tidak apa-apa ya. Tiga menit lewat dah. Dan kita usahakan yang nonton ke video-video yang lain tuh jangan satu video. Nih kita berubah lah, berubah dari sekarang satu video jangan satu video ya kita usahakan ya dua video tiga video empat video keuntungannya ntar ya dilihat dari dalam jangka waktu dua bulan atau tiga bulan keuntungan buat kita yang nonton seperti itu eh, bakalan channel kita itu bakalan maju meleset langsung ya naik buat viewer kita karena video-video kita yang kita upload itu akan direkomendasikan sama YouTube ke channel-channel tersebut yang kita tonton ya kalau kita lagi santai biasalah tonton tuh video-video channel-channel sahabat kita berapa video <coughs> untuk kemajuan kita bersama jadi intinya seperti itu ya like like itu sangat <coughs> berguna dan akan mendapatkan atau sat atau viewer yang lebih banyak buat video kita yang kita upload. Ya, jangan lupa hargai sahabat-sahabatku yang bikin video yang di pelosok-pelosok desa sana. Mereka susah, perjuangannya lebih susah dari kita ya. Kita masih alhamdulillah. Tetap semangat sahabat-sahabatku ya pemula. Maju bersama, sukses bersama, semoga bermanfaat. Salam sehat, selalu tetap semangat. Semangat 45 ya buat senior-senior saya, buat sahabat-sahabat saya. Mohon jangan di skip videonya biar tidak salah paham. Thank you, thank you, thank you terima I love you, I love you, I love you. I will can stop loving you.